in our universe. มันจะมีมะม่วง มะม่วงสด Nope, nope. Anjing, kurang ajar sih hanya. Goblok kaget. Aku retakkan ginjal kau. That nah, was sih. Ada bapak-bapak teman-teman. Buat semua penunggu yang ada di hutan ini, mana kalian? Muncul! Sa anak durhaka. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Enemy spotted. Hello, motherfucker. Lagi ngapain, Bang? Mati mampus lu. 2,000 years later. Woi, Tidak semudah itu Barguso. Di sini gua nggak menantang sumpah. Terobos aja lah anjing lah. That's quite big. LOL Surprise, motherfucker. Uh, uh. Keren. Mata dia bila saga. Anda jangan banyak mengabui. Meanwhile, in our universe. Buka bisa coba mik, coba mik. Ya. bisa Ini Bisa. Oro. Ulgo nung goblok-goblok. Ora sih dong. Gue ditarik iki. Iya, Ah, bisa. Ah, iya. bisa.